څنګه ګلا په خیر السلام علیکم صحت ته خره جوړې ټیک ټاک یې و دې پیژن او کنه ډیر څوک ما یوسف جان دی نوم دی کس دی نوم دی زه څه کارونه کوم ته بس ګرځې کله یو نه پښتنه کې او کله بل نه پښتنه کې کله تورې چې ګورې کله شنې چې ګورې نور زه څه کوم چې ته مې پیژنې ها